já chorei demais Hoje isso pra mim tanto faz Jovem demais, com grana demais E o coração ficou lá pra trás Bando de racista se faz fuder Não é ameaça venho eu proceder Então quer dizer que preto não pode Andar nos trajes da pion de Porsche 18 carreiros, o pescoço, a cara do enquadro Neguinho tá um nojo Não quero fama, só quero grana A vida é louca e não posso parar Tô com a cunhada, ela é habilitada Não arruma nada, quero ver pegar dizer que preto não pode Andar nos trajes todo de lacote Em Acapulco goma vou comprar Pra segurança vou ter uma cara Baseado em fatos reais Uma história de um maloqueiro oh, Só porque eu sou preto Eu não posso ter dinheiro Vim pra mostrar como vários mostrou Que preto e dinheiro tem o seu valor Respeita tempo de chegar Aonde Vim pra mostrar como vale mostrou Que preto e dinheiro tem o seu valor Respeita quem pôde chegar aonde Já me tiraram, já chorei demais Hoje pra mim tanto faz Já me tiraram, já chorei demais Hoje isso pra mim tanto faz Jovem demais, com grana demais E o coração ficou lá pra trás Bando de racista, sem mais fuder Não é ameaça boca dizem que preto não pode Andar nos trajes da peão de Porsche 18 carreiros, o pescoço, a cara do enquadro Neguinho tá um nojo, não quero fama, só quero grana A vida é louca e não posso parar Tô com a cunhada, ela é habilitada Não arruma nada, quero ver pegar anda nos trajes todo de lacote Em Acapulco goma vou comprar Pra segurança vou ter uma cara Baseado em fatos reais Uma história de um maloqueiro oh, Só porque eu sou preto Eu não posso ter dinheiro Vim pra mostrar como vários mostrou Que preto e dinheiro tem o seu valor Respeita quem pôde chegar Aonde a gente chegou Vem pra mostrar como vários mostrou Que preto e dinheiro tem o seu valor Respeita quem pôde chegar Aonde got me, she out of that shit, she mine.